Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Qui s'amaga i filma és el Javi, jo sóc l'Ivan i us anem a fer les nostres tres propostes per aquesta setmana. I avui hem tingut sort perquè els tres temes que us proposem són de descàrrega gratuïta. Si cliqueu els links que apareixen en pantalla podreu accedir al seu bancamp i allà us els regalaran. Doncs avui viatjarem de León a Califòrnia passant per l'estat de Washington. Comencem a León amb un trio que debutava no fa massa de la mà de Discos de Kirlian. Fan un pop trist i deliciós de l'escola Family o Senyor Chinarro, però amb un toc d'elevació. De, es diuen Gente Joven i el tema que us proposem és Dominio Mundial. I ara seguim amb música de més arran de terra, ens n'anem a Califòrnia amb un personatge del que no en sé gran cosa, però sí que aconsegueix transmetre molt amb molt poc. Fa un folk de baixa fidelitat i d'alta càrrega emocional. Es diu Hang Mei i el tema que us recomanem és So Much. I si encara no us heu suïcidat, us eh, acabem de rematar amb, un, amb una banda de un poblet a prop de Seattle. Seguim desganats, però en aquest cas amb altes dosis de psicodèlia. Ens animem una mica amb un so brut però romanticot. Es diuen Mirror Mirror i el tema que ens regalen és I Won't Breathe Award. Uf! Doncs fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Si seguiu en vida la setmana que ve, us esperem.